नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर दोस्तों आज जो हम वीडियो लाए हैं वो भी आपकी ही डिमांड पर है बहुत से लोगों ने हमें कमेंट किया था कि सर कुछ ऐसा बताएं जिससे दुबले पतले लोग आ, मोटे हो सके उनका वजन बढ़ सके तो दोस्तों उन्हीं के लिए है आज का वीडियो जो लोग बहुत दुबले हैं और जो वजन बढ़ाना चाहते हैं अपना तो दोस्तों वजन बढ़ाने के लिए आज हम आपको एक बहुत ही अच्छा नुस्खा बताएंगे जिससे 100 प्रतिशत आपका हफ्ते भर के अंदर अंदर वजन बहुत तेजी से बढ़ने लगेगा ये आप मान के चले रामबाण नुस्खा इससे अच्छा नुस्खा आयुर्वेद में नहीं है वजन बढ़ाने के लिए आप इसको बिल्कुल निश्चिंत होकर इस्तेमाल करें आप खुद हफ्ते भर बाद आप महसूस करेंगे कि नुस्खा वाकई असरदार है और बहुत अच्छा काम किया इसने दोस्तों एक चीज और बताना चाहूंगा ये जो समस्याएं चाहे वजन बढ़ने वाली हो या कब होने वाली हो दोनों में मेटाबॉलिज्म का बहुत बड़ा हाथ होता है यदि आपका खाना सही से नहीं पच रहा है तो भी मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम है और पच रहा है तो भी दोनों स्थिति में आपको चाहे वजन बढ़ रहा हो या कम हो रहा हो आपको एक चीज जनरली यूज करना चाहिए ये मैं रोज के लिए बता रहा हूँ कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपके पेट में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है डाइजेशन सही नहीं हो रहा है तो छोटी हर हरड़ ये त्रिफला में आती आंवला बहेरा हर्रा इस टाइप की तीन औषधि उसमें दवाइयाँ मिलती हैं फिर त्रिफला चूर्ण बनता है उसी में डाले जाने वाला डाली जाने वाली एक कंटेंट है ये तो इसको आप सिंपली हरड बोलेंगे किसी भी दुकान पर मिल जाता है इसको घर में लाकर रख लें और जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो एक डाइजेशन की एक छोटी सी हरड़ लेकर इसको आप धीरे धीरे खाने के बाद चूसते रहे जितनी देर आप इसको चूज सकें दोस्तों इतना अच्छा इतनी बेहतरीन दवाई है पेट की किसी भी समस्या के लिए कि आप इसको अगर विश्वास करें और इसको इस्तेमाल करें तो आप आश्चर्य करेंगे आपको जीवन में कभी भी पेट से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली तो दोस्तों इसको जरूर इस्तेमाल करें आप चाहे मोटे हो या आप चाहे दुबले हो लेकिन अगर आपको कभी पेट की कोई भी प्रॉब्लम हो ना भी हो कभी आप ज़्यादा खाना खा लें एक ये सद हो जाए तो इसको इस्तेमाल करें इसको घर में रखें कहने का मतलब इतना सा है कि इसको घर में रखें और रेगुलर इसका हफ्ते दस दिन महीने भर में इसका यूज़ करने की आदत डालें तो आपका ये जो वजन की समस्या है कि कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है ये आपका जीवन भर नॉर्मल रहेगा तो दोस्तों आज हम बता रहे हैं दुबले पतले लोगों को कैसे आप हफ्ते में दस दिन में आप वजन बढ़ा सकते हैं और इस नुस्खे से बहुत तेजी से वजन बढ़ेगा आप इसको जरूर इस्तेमाल करके देखें आप आश्चर्य करेंगे यकीन हो जाएगा आपको तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो सबसे पहले जो मित्र आज पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं उन सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा दोस्तों आप यहाँ पर एक लाल बटन देख रहे हैं जिस पर लिखा हुआ सदस्यता लें इसको दबाकर आप हमारी सदस्यता जरूर ले लें ताकि आप हमसे जुड़े रहें हमारे वीडियो रोज देख पाए और उनसे फ़ायदा उठा पाए तो दोस्तों मैं जो दोस्के की बात कर रहा हूँ उसके लिए आपको चाहिए होगी दो चीज़ें पहले का नाम है सतावरी सतावरी पाउडर आपको बहुत सी जगह मिल जाएगा पतंजलि स्टोर पर मिल जाएगा बेदना डाबर कहीं पर भी किसी भी आयुर्वेदिक दवा की दुकान पर बहुत सिंपल चीज़ है साधारण चीज़ है आप सतावरी का पाउडर ले लें और दूसरा आपको चाहिए होगा अश्वगंधा पाउडर ये दोनों पाउडर आपको ले आने हैं घर पर और दोस्तों मात्र आधा आधा टेबल स्पून यानी आधा आधा चम्मच आपको लेना है इसको सुबह सुबह फ्रेश होने के बाद में अधिकतर दवाइयाँ इसी टाइम पर ली जानी चाहिए आयुर्वेद यही कहता है ये इस समय प्रॉपरली डाइजेस्ट हो जाती है आपको और बहुत तेज़ी से अपना असर कर पाती है तो दोस्तों आधा आधा चम्मच दो दो का पाउडर आपको लेना है और गर्म दूध लेना है लगभग एक गिलास इसके साथ आप दूध जितना पी सके उतना पिए लेकिन फेट वाला दूध ना पिए फेट वाला दूध जो है वो इंडाइजेशन करता है आप फेट निकाला हुआ जो बंद पैकेट वाले दूध आते हैं वो लें तो ज़्यादा आपको फायदा होगा उस हल्के गर्म दूध में आप दूध को गुदगुना गर्म कर लें और उसमें ये दोनों चम्मच मिक्स करके और उसको पी जाए दोस्तों रोज आपको सुबह और शाम इस नुस्खे को आधा आधा चम्मच ही इस्तेमाल करना है ये ध्यान रखें आधा आधा चम्मच आपको इस नुस्खे का इस्तेमाल करना है यकीन मानिए हफ्ते दस दिन के अंदर अंदर आप कितने भी दुबले हो कितने ही सालों से आपको दुबलेपन की प्रॉब्लम हो आप मोटे होने लगेंगे आपका वजन बहुत तेजी से बढ़ेगा और दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें ना लगा हो तो बिल्कुल डिसलाइक करना ना भूलें बहुत ज़रूरी है आपका फीडबैक हम जो वीडियो बनाते हैं आपके फीडबैक पर ही बनाते हैं यदि आपको अच्छे लगते हैं तो उस हिसाब से और बनाते हैं अदरवाइज उस टॉपिक को हम बंद कर देते हैं तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद